首先，让我们来看一下，在当中我们会逢到什么特别的日课吧。在礼拜一的部分，我们会逢到的是三观见贵日，在这一天，同时也是非常适合荧幕前女性的朋友的凤凰日，尤其是您可以在当天选择到庙宇去祈求贵人。如果您又是在年后要报道的朋友，这一天也是非常适合的。 因此，老师建议，如果您刚好有拿到了 offer，不妨就选定在这一天报道吧。另外，在礼拜二的部分呢，我们是逢到的是大偷休日，如果家中呢有要做小装潢或者是要小小的移动小型的家具，不妨可以选择在当天动一下哦。另外，在礼拜三的部分，我们会逢到的是乌兔太阳日，即时落到的是上午。 的十一点到下午的一点整，在这个时段，我们不妨呢可以吃一碗馄饨汤来帮自己软胃开运哦。再来就是在礼拜四的部分，我们会逢到的是众星易照日，在当天呢，除了非常适合交易纳财，也同时是一个很适合结婚开市的吉克，不妨有需要的朋友可以参考看看。 而礼拜五的部分，我们会逢到的是难得的财帛日，在当天的午时，也就是十一点到一点的时刻呢，会逢到的是富贵，在当天非常适合透过财运的这个户口流通呢，来为自己达到 cash flow 的一个开运法。什么是 cash flow 的开运法呢？也就是老师会建议荧幕前的朋友呢，利用午休的这个时段呢。 到我们的这个提款机前面呢，把你手头上所有的现金呢存到您的户头里面。那尽可能呢多存几个户头，来达到这样的一个互惠的一个方式。那这样子就可以为自己达到开运的效果喽。另外，在礼拜六的部分呢，我们会逢到的是物探病的日子，如果。 有需要去探病的朋友呢，请务必呢另外择日。再来就是礼拜天的部分，我们会逢到的是祈福的吉日，在当天也是非常适合送公果的日子。如果您平时有在抄经文的朋友，又或者是说您有在做回向功课的朋友，不妨可以在当天呢把您的功课完成唱题哦。 好，接下来让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名呢是我们属牛的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜呢是如虎添翼。这个礼拜呢，您。 在工作上面的表现非常的优异，而且呢会得到贵人的提拔，在金钱上呢会得到很多的资金，甚至会有偏财运。因此，老师会建议呢，如果您在这个礼拜如果有得到额外的资金的时候，千万先不要挪用，尽可能呢先想好您眼前呢要做好什么样的规划，再来去使用。 它会是比较理想的，因为你在这个礼拜容易会有点过度的挥霍的一个迹象，有点大头症哦。所以说，即便你在这个礼拜的运势很强盛，但是呢，在资金的规划上面呢，会比较没有这么的拿捏的妥当。所以，这三个生肖的朋友，切记在这个礼拜要好好的把你的财呢，先放在口袋里一下哦。 再来，让我们来看一下个别生肖的运势，在这个礼拜的状况又是如何的。首先让我们来看一下第一个生肖是属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，会是一个缺乏默契的一周。在这个礼拜，你比较容易是属于状况外，常常会让人家觉得怎么那么的白目，甚至有的时候呢，你会。 有点脱钩的一个状况啊，所以老师会建议呢，你最好是要看一下报告呢，或者是看一下周记哦，了解一下，诶，上一段的那个进度到哪里哦，才不会让自己好像有点老是呃落了拍哦，让人家觉得说，诶，你怎么会是嗯，好像让人家觉得，诶，这个没有。 跟上大家的这个 tempo 哦，那这样子反而会大大的这个被打折哦。那我们这个属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，老师建议你要留意的天数呢是星期五哦。那下一个生肖呢，是我们属牛的朋友，在这个礼拜呢是属于得心应手的一周哦。那这个礼拜并没有特别需要留意的天数，但是呢，因为相对的得心应手，可是在这个礼拜你会缺乏很多的耐心。 事情其实你可以很快的完成，可是因为你没有那个耐心去完成，你会想要偷懒，你想要就是去放宽心去做一些其他的事情，所以老师会建议是说，属牛的朋友如果可以的话，尽可能就是让自己呢先呃告诉自己说，其实我必须要先把。 工作上的事情完成了，才可以去有这个私心去玩乐，不要一直想要玩乐，因为其实属牛的朋友，您老是知道你们在这个礼拜，其实很多的时候还是很想要把心情呢着重在玩乐上面哦。但是呢，我们还是要先把心呢拉回到工作上面，这样子才会是比较好的哦，好不好？ 那再来下一个生肖呢？是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在这个礼拜，你的工作上面呢，会比较会有所突破。你会比较能够突破你内心的这个心魔，比较知道是说我的方向是什么，我比较搞得清楚是说你要什么，你知道我该干什么。好，那对你来讲的话，这样子也是一个比较好的状况，因为你会知道是说，因为原来。 原来我并不是说一个人在瞎忙，或者是说，原来我是被孤立的。好，那属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，呃，对于在工作上的岗位上来讲的话，也有可能会跟一些同事来讲，如果过去有一些不愉快的啊，这个突破也有可能就是突破这个冰点啊，或者是突破一些盲点哦，那这也是一个不错的突破，好吗？ 因为人际关系也算是一种突破。那老师会希望呢，不管是人际上的突破，或者是工作上的突破也好，那你都要把握这一个突破呢，让让这个关系哈，或者是工作呢，都可以保持在这样的一个热点，好吗？那再来下一个生肖呢，是我们属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，比较容易会有钻牛角尖的一个状况哦。那 对你们来讲呢，你们这个钻牛角尖呢，就是很容易进入很多个坑，你一下子会陷入这个状况，一下子陷入另外一个状况，然后总是会一下子会觉得说，诶，为什么他会这么想我？那为什么他会这么看我？那你会把自己呢陷入一个泥沼，而且呢。 无法自拔，那会变得非常非常的忧郁哦。那这种忧郁呢，反而会让自己除了可能会影响到睡眠之外呢，甚至可能会长痘痘啊，然后呃，连头发都会很容易掉之类的。所以老师会建议，就是属兔子的朋友真的要放轻松哦，不要让自己这么的身身心这么的疲乏，这么的紧绷哦，不然的话呢，你会非常非常的累的。 那再来就是呢，在这个礼拜要留意的天数是星期一，好不好？下一个生肖呢，是我们属龙的朋友，在这个礼拜呢，请你一定要安于现况。当然呢，你可能会觉得，为什么不能够往外跑？为什么一定要都在室内？为什么我只能在电脑前面作业，不能够往外跑？啊，当然很多时候呢。 因为现在外面的的一个状况啊，很多时候大家都希望就是我们尽可能呢，呃，因为疫情的关系，就是都在都是在透过电话联系啊，或者是说在荧幕后面这样子联系，这样就好了哦。那也没有关系，请属龙的朋友呢，你们就稍安勿躁，因为其实你们是属于比较希望能够跟大家面对面的，好，face to face 联系的朋友，但是。 在这种状况之下，有的时候，我们要让自己的这个呃奔放的心情呢，能够安逸一下，要收放自如一下，确实是有一点为难了。啊，但是这也是自己的一个课题啊，因为安于这样的一个状况呢，有的时候是也是保护自己，也是保护他人哦，好不好？那属龙的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期六。 下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友，老师建议呢，在这个礼拜呢是处处生机的一周，也就是老师建议你要多看多听。呃，这个可能会是针对很多不同的媒体啊，或者是不同的文章啊，你可以不，你可以爬文啊，多看多听多多多阅读，你会发现很多的机会，或者是很多让你会，诶，有一点惊喜，原来。 呃，让你有所闻哦，让你长了知识的哦，那或者是让你发现了机会的，这些都是可以让你有所成长的。所以，请属蛇的朋友在这个礼拜呢，要就是让自己处在这样的机会里面，好多增长知识，多让自己曝光在这些机会里面哦。 那属蛇的朋友，在这个礼拜，请务必要留意的天数是星期三。下一个生肖呢，是我们属马的朋友。属马的朋友，在这个礼拜，请注意你的措辞。有的时候呢，同样一句话，可能口吻不太一样，别人听起来像是在开玩笑，你听起来呢，就感觉是有点在骂人，又或者是说太过正经的，让人家觉得经不起玩笑。 所以呢，老师建议你呢，可能就是要注意你的颜面的表情啊，哈，又或者是说也要注意，就是说，呃，前后谈吐的这个的状态啊，那不要让人家误会了啊。可能你本来没有这样的意思，可是呢，却让人家误会了你，那你可能就会觉得蛮受伤的，很冤枉，因为你可能并没有这样的意思，可是你却被误会了。哦。那我们属马的朋友呢，在这个礼拜要留。 一的天数呢是星期四哦，那下一个生肖呢是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢脾气呢会稍微的差一些些，那注意的天数也会比较多，分别有星期三、星期四以及星期五。这个礼拜呢能够帮助你沉淀心情的，就是一杯温温的茶，而且是要无糖的茶。 那可以让你就是安定你的身心，因为在这个礼拜你会觉得繁杂的事情好多，而且一波一波的来，然后如果天气又忽冷又忽热的，又会让你更加的烦闷。那老师会建议呢，尽可能让自己待在室内，然后要保持室内空气的流畅，这样子也可以有助于让你的身心达到一个平衡哦。下一个生肖是我们属猴子的朋友。 属猴子的朋友，在这个礼拜会感觉到有点绑手绑脚的，你会觉得很多想要做的事情没有办法伸展，而且再来就是你会被自己的惰性给约束住。我想要做的事情明明很多，我明明告诉我自己我要做这些事情，可是呢，你却被自己的惰性给约束住了，然后你会没有去落实的执行。 又或者是说，你告诉自己，哎，我应该要完成什么事情，可是你一下子就被自己分心了，被一些娱乐的事情，或是被一些媒体啊，一下子就被牵引走了。所以呢，老师会建议呢，你要把这些呃容易让你分心的、容易 distract 你的事情呢，都把它们给关起来哦，这样子呢才比较。 能够让你专心的做你该做的事情哦。那属猴子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢是星期六。下一个生肖呢是我们属鸡的朋友，在这个礼拜呢，老师建议你要舍弃你的原则。原则呢，竟然是人定的，那它就像一套规则，是可以修正、可以改变的。好，虽然。 它像是 SOP，但是它也代表它可以变得更完整、更好。所以是说，如果你舍弃它，也代表说我们可以把它变得更完美化嘛？不要老是觉得一定要在那个框架上面去做事，舍弃它，或许你可以再创加一个更好的，建立在一个更好的上面。好，那我们这个属鸡的朋友呢，在这个前提下呢？ 你才比较不会让自己呢受限于很多的状况，好吗？那这个属鸡的朋友，在这个礼拜，老师也会建议你呢要留意的天数是星期一。下一个生肖呢是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于大展身手的一周，在这个礼拜也没有特别需要留意的天数，你只要放胆去做就可以喽。好，所以属狗的朋友，这个礼拜。 好好的表现自己的才能吧。最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜，请务必要把阻碍呢化为辅助的力量，把这些辅助的力量呢化为你的才能。而且呢，在这个礼拜留意的天数呢是星期二。那特别要留意的就是说，如果呢你发现有这些阻碍的时候呢，请务必呢。 要把这些阻碍呢，一个一个的呢，呃，把它剖析，然后看一下是这些是是不是能够把它变成是一一些，比如说呃，拆解了，然后看一下是说它能不能够做成 case study，然后再来把它变成一个。 呃，比如说呢，reverse engineer 之后，然后让别人去了解透析，那或许它就可以变成一套让别人可以更加去透析的东西，好不好？那我们属猪的朋友呢，你要了解就是说，在这个礼拜呢，虽然你的这个阻碍呢看起来会是，呃，对你来讲的话是加分的。 但是呢，它相对的也会耗你比较多的脑力，所以老师会建议呢，在这个礼拜你不妨可以多吃一点甜食。这些甜食呢是有办法有助于你思考，哦，让你可以在工作上面的时候呢，把这些阻碍呢化为辅助的力量哦。好，再来最后的阶段，让我们来看一下在当周的。 感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属鸡的朋友，第二名是属猪的朋友，然后第一名是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜在感情上面呢，非常的顺遂，非常有利于这三个生肖的朋友去做告白，好，甚至是可以去做追求的动作。 不过呢，特别要要建议就是说呢，如果您是针对那个异性去追那个，尤其是女追男的话呢，会是比较利的哦。所以如果说荧幕前的朋友啊，好，尤其是这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，您刚好是女追男，老师非常建议，不妨可以在这个礼拜出击哦。 好，以上是我们这个礼拜的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。感谢您这个礼拜的收看，我们下周再见喽！我是金莲老师，有需要的朋友，请透过下方老师跟老师联系。我是下周再见，拜拜。